الله محيي الجيش العربي اللي حامي سوريا الله محيي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية Мы снова прибыли на юг Джобра документировать борьбу сирийской армии с террористами, окопавшимися в этом районе Дамаска. Накануне мы отсняли и рассказали о том, как армейские подразделения движутся к стратегически важному перекрестку. Сегодня я с офицерами сразу направляюсь в частный сектор. Солдаты посильно обстраивают свой быт в этих руинах, удерживая отвоеванные позиции. Зачистить высотку перед выдвижением танков выходит БМП-2. БМП-2 начала зачистку перед тем, как в атаку пойдут танки. Скорострельность 30-миллиметровой пушки позволяет быстро расстрелять позиции, удобные для гранатометчиков-террористов. Но слабое бронирование БМП-2 может привести к поражению техники на автодороге. Поэтому офицеры дают команду отойти после зачистки высотки. Все, достаточно. БМП, отходи. Выполнив поставленную боевую задачу, экипаж боевой машины отходит на исходную позицию. Танкисты и пехотинцы обсуждают вопросы взаимодействия. Все собраны и готовятся к началу работы. Сейчас боевиков обрабатывает артиллерия, а офицеры продумывают всевозможные варианты развития событий. Надо сегодня двигаться на многоэтажку. Сейчас задача номер один – выдвинуться в одноэтажные дома. Дальше двигаться только по команде. Двигаться надо к высотке. Как только танки отработают, сразу выдвигайтесь по команде. Еще раз, только по команде. Танки заканчивают, и я даю команду на выдвижение. Сегодня очень активно работает артиллерия боевиков. Корректировщики террористов наводят на любое движение, которое засекают. Поэтому перемещаться нам надо быстро. Экипажи получают команду занять места и быть готовыми к выполнению боевого задания. Сейчас все простреливается снайперами. Надо быстро проскакивать. Мы готовы. Как у вас будет готовность, можно начинать. 7 пятиминутная готовность. Офицеры приготовились к работе. Танкисты получают приказ выдвинуться. Начинается сегодняшняя работа. атакуемые. Высотка обработана сейчас БМП и крупнокалиберными пулеметами сирийской армии, чтобы прикрыть подход танков. Никому не двигаться без команды. Быть готовыми ждать команду. Это мина упала. Осторожно, сейчас они могут усилить обстрел. После команды на выдвижение работать быстро. Очень опасно задерживаться. Первый выстрел танка по координатам, сообщенным пехотой. Солдаты ночью отслеживали перемещение боевиков. Сегодня танкисты, имея результаты этой разведки, разбивают коммуникации террористов. После команды на выдвижение работать быстро. Очень опасно задерживаться. Вот опять мина ударила. Они бьют вот здесь, смотри. Не выдвигаться без команды. Сначала танки отработают. Давай чуть вперед. Второй танк, огонь. выйдя за перекресток, танкист сворачивает влево и бьет за высотное здание. Второй танк подходит на перекресток. Экипаж этой боевой машины держит на прицеле здание, из которого боевики простреливают эту улицу. Второй танк ближе. Ближе. Огонь. Бей. Живи, живи. Вот мина ударила. Они бьют вот здесь. Смотри. Не выдвигаться без команды. Сначала танки отработают. Давай чуть вперед. Второй танк. Второй танк, огонь. Там сейчас активно боевики мины кладут. Осторожнее, ребята. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, ANNA News, Дамаск, Сирия. 左だ左だ左だ